filha, filha, filha, filha. Ei, filha, filha, filha, filha, filha, filha, filha. Acorda. Acorda, acorda, acorda, acorda, acorda. Tá na hora de juntar suas coisinhas. Pega tudo, deixa limpo e sai. Sai, sai, sai, sai, sai. Não me interessa o destino das menininhas. Vai depressa porque o próximo já vem. Cuidado, ele pode estar armado. Não se esqueça da comida que eu te dei e finja pra todo mundo que eu não sou um desgraçado. Suas coisas já estão lá fora. Só me resta agora despejar seus órgãos pra apodrecerem na rua. Não abrirei mão das suas tetas. Quero mamá-las quando sentir saudade. Espero que não me odeie que me cumprimente na rua. Eu não sou culpada pelo seu fracasso. E auxiliar na sua morte foi inevitável. Não me lembrarei de ti, nem do seu leite, nem da limpeza e do tempero da sua comida. Não me lembrarei do gozo, mas gozarei na despedida. Estamos realmente em lugares diferentes. E eu sei qual é o melhor remédio para você. Arrume um emprego. E agora, bola de cristal Tentaram me matar na porta do cabaré Sete facada, sete facada, sete facada, sete facada, sete facada, sete facada, sete facada Eu matei Sete facada me derruguei, quis me matar E da terra nasce a erva, foi fazer eu patuar certo? Agora a rua, agora elas, porque a rua já. Sabe o seu corpo do bronze, viva Identificação Cidadania Canta, dança, batuta e vem de cabelo Pela rua, operário e imbecil Caiu o alma sempre bem de ouvir o desespero Que nós imigrantes andem na contramão Nas rumbo, é tudo Criava todo branco com muita alegria Porém lá na senzala pra João apanhava foi preta mais uma lágrima enxugava Давай, давай, давай, কিন্তু madeira, panela de barro, colher de madeira, a comida de São Benedito, ô comida que cheira, a comida de São Benedito, ô comida que cheira, tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, cai do céu, cai na terra, vamos matar, tá caindo do flor, cai do céu, cai da terra, vamos matar, tá caindo do fulor. Rosário de Nossa Senhora, padroeira de São Benedito. Rosário de Nossa Senhora, padroeira de São Benedito. Olha pra cima! Tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô. Pra amanhã esse povo lindo, tá caindo fulô. Cai no céu, cai na terra e no mata tá caindo fulô. Cai no céu, cai na terra e no mata tá caindo fulô. Mamãe, quando eu morrer Peço uma recordação Os cachos de seus cabelos, mamãe Para enfeitar meu caixão meu caixão Choro Thank you. E pra quebrar eu quebrando bate a bate essa lua do céu agotou Mostrando para o do a As preta pretas no capoeira Trazendo a conta pra casa, trabalho sabe de casa Chutando de todos os lados que tava no meio, tava na sala O beat da não entrava trava Esse som de vida que é passado que não é Esse cidadão e o que contava tem como é de mim E escuta a risada não entrava Pra no seu puxão vem de casa Eu vou trava, balançando o chão da vida em casa Recuando por todos os lados Sem travar voando, então olha pro alto atravessou a minha vida.